Bon dia, senyories en primer lloc, agrair l'obertura de mires del senador Mato per haver diversificat i enriquit la seva moció a conseqüència d'interpel·lació en les diverses esmenes que hem presentat tant nosaltres com altres grups. Eh, senyories, tenim la, la necessitat i l'imperatiu des de ja per aturar d'arrel la proliferació d'allò... Gràcies la proliferació d'allò que destrueix la vida i que amenaça la seguretat dels nostres conciutadans. La recurrent freqüència en què una, altra, i que, una i altra vegada els incendis forestals es produeixen ens plantegen una indiscutible qüestió. Alguna cosa caldrà fer i millorar, perquè això passa ja de taca d'oli. Des del nostre grup parlamentari estem tan compromesos en la lluita contra els incendis forestals que fa tot just un mes van defensar aquí la presa en consideració d'una llei de mesures urgents que permetés garantir la recuperació ecològica dels terrenys afectats pels incendis forestals. Volíem obrir el meló de la legislació forestal pel que fa als incendis forestals i la recuperació dels terrenys afectats – pels mateixos, igual que va fer el grup proponent de la present moció. Però la majoria de bloqueig del Partit Popular en aquesta cambra va vetar la presa en consideració de les mateixes. Serà que la legislació és perfecta i no necessita ser millorada? Serà que vivim en països i en realitats diferents? La necessitat de, de revertir una política forestal de monocultiu herbori amb espècies exòtiques invasores, invasores com l'eucaliptus eh, ens ha posat eh, la salut i la biodiversitat dels ecosistemes forestals als peus del productivisme de, de la fusta, de la fusta de baixa qualitat i creixement ràpid per a la producció de pasta de paper. També formular un expert reconeixement a la tasca de tots els cossos implicats en les tasques d'extinció i prevenció dels incendis forestals, agents forestals, bombers i molt significadament de les briefs, les justes, justíssimes reclamacions laborals que fem nostres. Per una altra banda, posar el focus d'atenció que les polítiques de prevenció i extinció d'incendis no són necessàriament un fi en si mateixes i per això mesures com les de les neteges de les muntanyes han de ser abordades en la beguda cautela, ja que no es tracta d'utilitzar les muntanyes de parterres ni de patis, sinó de parts d'un ecosistema forestal. Certament, els desbrossaments redueixen el risc d'incendis, però a costa de reduir la biodiversitat. La gestió forestal sostenible és una de les, de les assignatures pendents de la nostra política ambiental i rural. Estem davant d'un dels eh, nous sectors econòmics sobre els quals es doni suport a una nova economia ecològica i un nou model productiu. I no obstant això, es veu llestrada per una escassíssima inversió i planificació, en la manca gairebé absoluta de prevenció i amb nula inversió en recerca i ordenació. Totes aquestes circumstàncies que esdevenen eh, l'absència de polítiques forestals tenen com a conseqüència que avui el nostre país no entengui que les masses forestals són un dels recursos més valuosos que tenim. En definitiva, sense acció positiva i proactiva, el potencial, el potencial que tenen els boscos desapareix. Aquesta visió dels boscos explica que avui gastem, gastem 10 vegades més en extinció que en prevenció. L'activitat forestal i la seva valua afegida del sector industrial associat són els sectors insubstituïbles de les àrees menys poblades i desfavorides del nostre territori, creant i mantenint feina com a cap altra activitat i retornant recursos als territoris. Els boscos són clau per abordar algun dels principals reptes que tenim. Els boscos són capdals en la lluita contra el canvi climàtic. Senyories, cal tenir, una, cal tenir cura dels pulmons de la nostra terra. Gràcies. Muchas gracias, señora